Би харагдаж байна Би хязгааргүй байна Чи дуусахгүй байна Би гэрэлтэж байна Чи харагдаж байна Би хязгааргүй байна Чи дуусахгүй байна Чамаг газар дулж чадах гуурсгсан нөлөмсөн дун дун дунд Чамаг ганцуудаа мартахгүй хугарсан зүрхний гүнд гүнд гүнд Чамаг газар дулж чадахгүй гуурсгсан нөлөмсөн дун дун дунд Чамаг ганцуудаа мартахгүй хугарсан зүрхний гүнд гүнд гүнд Çanta düşüncün tenski trying to hide a picture Get off the track Get off the track Get off the track to hide a picture Get off the track Get off the track Ганцхан уучраад ханахгүй Чамаас бусдыг нээдэхгүй Чамд ямар ч хязгааргүй Гүнхтэй зүрхийг боцоонд авъя Ганцхан уучраад ханахгүй Чамаас бусдыг нээдэхгүй Чамд ямар ч хязгааргүй шиг болгон дави цараа надад юу хэлгээвэ хаалм тус сэтгэл чинь гониглаа юу сэтгэлийн сэтгэнгээ надад илгээ сэмэрсэн зүрхүүдээ нэгэндээ нэй хацаараа надад юу хэлгээвэ хаалм тус сэтгэл чинь гониглаа юу сэтгэлийн сэтгэнгээ надад илгээ сэмэрсэн зүрхүүдээ нэгэндээ нэй Чиний зүрхэнд хайр хий